турактуу температурадагы болгон процессти карайлы мындай процесс изотермалык процесс деп аталат бул процессти демонстрациялаш үчүн гафрилденген цилиндр алабыз сильфон сырткы аба менен металл капкакка ширтелген ийри түтүк аркылуу туташкан сильфонду буроо аркылуу кеңейтсе болот анда ичиндеги абанын көлөмү бийиктикке пропорциялаш өзгөрөт тажрыйбаны жүргүзүү үчүн сильфонду манометр менен резина түтүгү аркылуу туташтыралы манометр атмосфера басымынан ашыкча басымды аныктайт ошол себептен баштапкы басым нөлгө барабар көлөмдү аздан кичирейтели манометр басымдын көбөйгөнүн көрсөзүүдө эми көлөмдү чоңойтолу бул учурда идиштеги газдын басымы азаят алынган жыйынтыктар газдын турактуу массасында жана температурасында газдын көлөмү басымга тескери пропорциялаш экенин билдирүүдө